Are you ready true believers? Capcom and Marvel have joined forces once again to bring you It's Marvel Superheroes vs. Street Fighter! Survive! Unpack adventure! Don't miss out on the enjoyment of a lifetime! Behold amazing services! Don't miss the most amazing tag team fighting game ever! Are you ready for a new challenger? Who's the victory? Marvel Superheroes vs. Marvel Superheroes vs Street Fighter. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blinterando Jogos! O vídeo de hoje é nada mais nada menos do que o melhor jogo de arcade! Sim, também um dos primeiros que eu joguei! E eu vou jogar de Chun-Li e Zangief! No fliperama eu jogava no modo easy mesmo. Agora, com mais experiência, posso jogar no modo manual. E a primeira luta será contra Dalcy e Shumagora. Vai, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Não entendo essa gente que gosta de jogar um jogo rápido. Não sei qual é a graça de ficar errando os comandos. E fora! Um já foi. Ah, e os contras já começaram. A partir desse vídeo você já pode me chamar pra jogar. Acesse nosso Discord. Vai, pega! Toma! Isso aí, a primeira luta já foi. Esse aqui era o único jogo que eu conseguia manter a ficha. Todos os outros eu perdia muito rápido. E agora Sakura e Hulk. E aí, bora jogar? Esse jogo me conquistou principalmente por ser fácil de jogar. Vai lá, Zangief. É com você. Toma! Hulk já era. Agora Sakura! Beleza! E agora? Ryu e Capitão América! Ready! Fight! Vilão dele! Isso! Rio fora! Agora, Capitão América! <laughs> Homem-Bandeira dança engraçado. Bora. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora? Black Heart e Omega Head. Ready. Vai, Chuli, vai, Chuli! Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Ih, olha o bandido aí. Olha só que curioso, eu jogava com Black Heart e eu frequentemente perdia para Omega Head. E agora jogando pro canal, me veio uma dupla com Black Heart e Omega Head. A primeira ficha a gente nunca esquece. Ah, seu desgraçado! Toma isso! Ah! Double Final Atomic se você está gostando do vídeo, não esqueça do like. Se esse vídeo tiver bastante like, eu vou trazer outro vídeo desse jogo. Jogando com os personagens da Marvel. E agora, Ken! E outra vez, Dalsy. Ready! Se você se quiser conferir mais jogos de luta, vou deixar a playlist completa aqui do cara. já era. Vai, pega ele. E... Toma! Ah, essa dupla é muito OP! E agora... Wolverine e Akuma! Let's go, Bob. Ready! Fight! Battle Show! First, Wolverine, fora! Vamos lá, agora o Akuma, hein? Vilão dele! Todo cuidado é pouco! Vai! E... Toma! E agora, vamos para o chefe! Apocalipse! E Ih, ó o cara aí! Vai, chuta a cara dele! Isso! Arrebenta! Opa, cuidado com a broca! Chuta! Isso! Toma! É isso aí! E calma lá que ainda não acabou! Agora a batalha final! Sai, Merakuma! Vamos lá com esse apelão, hein? Todo cuidado é pouco! Boa! Cata ele! Prende ele no canto! Isso! Vai, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Vai, tá quase! Miserável! Não! Ah, seu desgraçado! Você vai me pagar por isso! Vai, Zangief! Mostra a ele que não é assim que se trata uma dama! Agora! Agora! É isso aí, conseguimos! Beleza! Bora ver o final? Lembrando que a partir desse vídeo você já pode me chamar para jogar. Contato na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo através do Discord. Ah, e não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Se quiser mais vídeos como esse, não esqueça do like. Continue. Like, like, like, like, like. Então é isso, espero que você tenha gostado. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!